Jennifer Fulfiga wuno agobeddwa ku Salt TV ensonga ezimugobezza ziizino biri mu UCC munnamawulire omu gwe bayita Gabriel Bule ono nno nga wadde munitapati obwe yavaayo n'awandiika omulundi ogutali gumu ku ono Jennifer Fulfiga programs yali akoze wakati wa mwezi ogwa March ne April amunange ah, naye aba ucc be batyo batula ne batunula mu nsonga zinene era batyo bawalirizibwa okusindikira sod media management ekipapula ne babagamba babaweereze obumuku obwo obutambi bwebwalikodingibwa oba obwakozebwa obwakolebwa program omusunsizi yafulufigeeno abadde agikola n'omwami gwe bayita tsenkubuge senkubuge mumumanyi bulungi nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo wamu n'omwami gwe bayita robert mutebi munange bano ono yefufiga bamuwumuzza ensonga nti kuwemula abadde nga akozesa olulimi oluwemula bwatyo n'okuyisaamu abantu abatali bamu amaaso ono munange agobeddwa ku salt tv esaawa zino njagala nkugambe nti takyali ku salt tv ono tumujjukira nga yali muyimbi abadde ali muyimbi ayimbidde ebbanga naye oluvannyuma lw'ensobi zakoze bwati ku mpewo munange alayika nga nayo omulimu mpaawo kaaga anno tugenda kuba tukuyisaamu ono aze atambulirwako ensonga z'okuwemula abantu bangi mubitiibwa ebyenja mu biti ebyenjawulo era bwatyo bamuvunaanye abantu abawerako olw'okuvuma naye munnange tekyamukomerawo twalowooza nti weyafuna omumukuso tv um, yali wakubivaako naye munnange teyakomaawo neno kyekibaddewo kyekimu kyekyo tugenda kuba ntubatuusaako byonna byonna ebinaba bidiridde naye ngaebyongawo bira byebipapula munange ebyavudde mu ucc nga biragira okumuwummuza era nga bagamba nti ono bamukomplainizeeko nnyo nnyonyonyo mu mawulire abantu abatali bamu bakomplaininga ku eno programu okuva lwe yagiyingirako nga bagamba nti akozesa ebigambo ebyobuwemu bingi ate nga of which bino munange bibadde birinyirira agamu kwagwa amateeka ga ucc gerina okugoberera era wanno tebaamaze gamugoba era tebaafudde mubbanga okumuwummuza wabula baagoberedde amateeka agali mu biwandiiko ebya ucc era mwe batyo mwe basinziiridde okumugoba mu buwayiro obwo mwe bamukwatidde emisango ekyo tukwebaza gwe wena wena wena atugoberera waneeno tugamba nti tugenda kuba nga tukuwa buli kimu ekiba kibaddewo mu budde